good morning it's now 6:30 a.m so i wish you all very वेरी गुड मॉर्निंग your लवली लवली लवली lovely rajan तो आज का वीडियो आज का कॉन्टेंट जो है कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो अनबॉक्सिंग के साथ साथ उसका यूज़ भी उसका इस्तेमाल भी आ, कल बड़े भैया ने कॉस्मेटिक थिंग्स लेके आया है बड़े भैया ने मेरे लिए तो मैं आप सबको दिखाता हूँ ओके उसका अनबॉक्सिंग भी अभी करना है आ, कल रात देर से वो आया था तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाए तो आज सुबह हो गया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देन दिस इज द बॉक्स क्या लिखा है इसमें बॉम्बे शेविंग कंपनी बे बॉम्बे शेविंग कंपनी तो ओ नीक नामान पी नी निंच करम हाउ मच इट कॉस्ट kuan lo kos ke 706 oh NCL ah, I'm so happy okay then let's open it uh dah kali ya Hong dah Oh, kahapi. Oh, either. Oh, <laughs> one, one, two, three. Combo pack, bojo. Oh my god. A ah, combo pack. I got a combo pack. Kya kya hai isme? Lucky. charcoal face wash pollution and oil control इसका oh, use oh, for daily use rinse off with warm water โอ้ละลังผสมทาบิ oh, so ละแกลังกัดออมเป็นปอละแก mm, mm, mm, face scrub use um for daily use 1 to 2 minutes with warm water lata and this peel off face masks just twice a week oh and that is face pack <laughs> oh my god <laughs> oh my god your lovely lovely Rajan is so so so happy about टीस बॉम्बे शेविंग कंपनी फेस वॉश भी है तो देन लैंग पसो एलो मैं अभी इसका यूज़ करूंगा सबसे पहले तो फेस वॉश ओके देन गाश मैं अभी मुंह धोने के लिए रेडी हो रहा हूँ वेयर इज फेस वॉश ये रहा Now this is face scrub. जो हवा sang mo black Hello guys, your lovely, lovely, lovely, lovely Rajan. मैंने फेस वॉश के साथ साथ मुंह भी धो लिया और फेस स्क्रब भी कर लिया और अभी मैं पील ऑफ फेस मास्क वो लगाने वाला हूँ तो तब तक के लिए ड्राई करना पड़ेगा ये मैं सबसे पहले अपने बड़े भाया को थैंक्स कहना चाहता हूँ उसने मेरे लिए ये इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि ओ माय गॉड I'm so happy for the gift. एंड देन uh, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा एवरी थिंग्स भी कीजिए जो हर वीडियो में कहता आया हूँ वो कीजिएगा एंड देन अभी मैं पील ऑफ फेस मास्क लगाऊंगा तो मेरे तो मैं अभी आ, चारकोल फेस ऑफ मास्क चारकोल फेस ऑफ मास्क लगाऊंगा देन आ uh, ये कैसा लगाता है क्लीन फेस विद 15 मिनट्स ओ माय गॉड 15 मिनट्स तक रुकना पड़ेगा ये ट्राई करने के ओह देन oh, ठीक लगा अच्छा चकमा देन लगातार वो नीचे चढ़ा वो जो लेन हेलो गाइस ये लवली लवली लवली लवली राजन तो अभी मैं फेस मास्क लगा चुका हूँ तो मुझे 10 या 15 मिनट तक रुकना होगा ये ड्राई करने के लिए देन आ तो गाइस अभी आ, पाँच मिनट हो गया तो मुझे आ, 10 मिनट तक रुकना पड़ेगा और 10 मिनट हाँ लोग तो मुझ पर हंस रहा है <laughs> ये क्या फेस बना के रखा है ये क्या फेस है इससे बोल बोल के मुझे शर्म आ रहा है मुझे पर क्या करे कभी कभी तो ये भी केयर तो करना ही पड़ेगा ना गाइस <clears throat> अभी आ, नौ मिनट हो गया हो नाइन <clears throat> मिनट के पार्ट लॉस हो अभी और और मिनट्स तक ये ड्राई करना पड़ेगा रुकना पड़ेगा माई गॉड इट बिगेन्स टू टाइट माई फेस नहीं फेस के टाइट लग लो देन अगर आप भी ये ये सामान ये चीज़ खरीदना चाहता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पे क्लिक करके आप परचेस भी कर सकता है तो इट इट का दाम जो है एट हंड्रेड समथिंग्स तो आई एम सो प्राउड आई एम सो हैप्पी इधर मेरा बड़े भैया ने मेरे लिए एक लेके लेके आया है पता नहीं क्यों मैंने कुछ कहा भी ना ओ, मैंने उसको कहा भी नहीं था कि ये सामान ले आओ मेरे लिए तो उन उसने ऐसे ही लाया था मेरे लिए तो आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी गाइस अभी पंद्रह मिनट हो गया तो मैं अभी आ, इसको रिमूव करने वाला हूँ तो देन कम ऑन शुरू करते हैं 嗯。 <laughs> <laughs>

फेस पैक लगाना बाकी है तो मैं अभी फेस पैक लगाता हूँ देन मिलते हैं ये रहा फेस पैक चारकोल फेस पैक स्किन रिस्टोरेशन एंड टाइटनिंग तो देन मैं अभी लगाता हूँ ये <laughs> अभी मैं फेस पैक भी लगा चुका हूँ तो ये भी ड्राई करना पड़ेगा आ, दस पंद्रह मिनट तो ये भी रुकना पड़ेगा ये ड्राई करने के लिए वेट करना पड़ेगा तो <laughs> <laughs> मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ आप सबको पता होगा कि ये ये मेरा स्किन केयर नहीं है मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए लेके आया हो तो ओ, ओ, <laughs> तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करता है हाँ वो मुझे बहुत प्यार करता है मेरे लिए चीज़ भी लेते लेके आता है कभी कभी और कभी कभी तो मुझ पर गुस्सा भी आता है वो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे गुस्सा वो मुझ पर गुस्सा करता है तो मुझे इट्स ओके बोलो तो देन में ये भी ड्राई करना पड़ेगा दस पंद्रह मिनट नहीं तो बीस मिनट तक रुकना पड़ेगा ये ड्राई करने तक तो देन तो देन तो देन में ये ड्राई हो चुका हो ड्राई हो गया हो तो मैं अभी इसको धोने वाला हूँ गर्म पानी के साथ आई मीन इन हॉट वाटर वार्म वाटर तो देन मिलेंगे फिर ये धोने के बाद तो गाइस अभी मैं आ, फेस पैक भी लगा चुका हूँ और धो भी लिया हूँ अभी मैं सब कुछ हो गया तो अभी मैं आ लेक मी पीच मिल लगाता हूँ मेरे फेस में और उसके बाद कॉम्पैक्ट देन ओवर तो देन मैं अभी लेक मी कॉम आ नहीं लेक मी पीच मिल लगाता हूँ देन तो ये रहा लेक मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम हेलो अभी मैं लेक मी पीच मिल भी लगा चुका हूँ और लेक मी कॉम्पैक्ट भी लगा चुका हूँ तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स मतलब रिलैक्स हो रहा हो मेरा फेस जो है रिलैक्स हो गया हो तो बहुत फ्रेश फील हो रहा हो तो अभी मैं <laughs> I'm ready to go everywhere, guys. <laughs> अभी मैं सब कुछ हो गया हूँ फेस वॉश फेस स्क्रब फेस वो क्या है वो फेस ऑफ मैं क्या पील ऑफ फेस और फेस मास्क एंड देन फेस पैक भी लगा चुका हूँ और मैं लेग मी मेल मिल भी लगा चुका हूँ और लेग मी कॉम्पैक्ट भी लगा चुका हूँ तो मैं अभी फ्रेश फील हो रहा हूँ फ्रेश कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना ही है इसका वीडियो आज का वीडियो आ, अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो अभी जल्दी से फटक से सब्सक्राइब करो एंड देन लाइक भी कीजिए एंड देन शेयर भी कीजिएगा तो देन अगर मैं मैंने इस वीडियो पे कुछ गलत बात बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा एंड देन सॉरी तो देन थैंक यू योर लवली लवली लवली लवली रजन